Paulo aqui estar vendo aqui para vocês mais um vídeo de Five Nights at Freddy's Location. Já avisei que vai dar merda isso. Daddy, she can make balloons. Have you, Have seen, seen her make, make balloons? Ah. Oh, Daddy, let me go, go play Ah, pronto. Agora fomos raptados pela Baby no final da noite 3. Be still. Eu esqueci de gravar. Na verdade, eu gravei. Só que eu acabei. You've been sleeping for quite a, a câmera não gravou. tipo, They noticed that you never left the building last night. É uma outra. The cameras were searching for you. But they couldn't find you. Pegar, I have you hidden too well. I kidnapped you. eu sei. Eu sei. Joguei os jogos. li os livros, só tô esperando pelo filme, porque não tem na, mais nada pelo qual esperar. Talvez um terceiro livro, mas... Não é certo. Don't be afraid. Tá, cala a boca! I'm not going to hurt you. Ah, é, não tem como dar skip nessa droga, não? Ah! Try not to wiggle, though. Cala a boca! You're inside something that ah! came from my old pizzeria. I don't think it was ever used. At least not the way it was meant to be used. Too dangerous. It's just big enough for one person to fit inside, but just barely. Formidável. You're in the scooping room. Do you know why they call it The Scooper, It's because, dummy, this is the room where they use the scooper. I thought that would be obvious. Isn't that a fun name for something? <laughs> It sounds like something you would use for ice cream, or custard, or sprinkles. Ah, it sounds like something you would want at your birthday party to ensure that you get a heaping portion of every good thing. Gala. I ah. wonder, though, if you were a freshly opened pint of ice cream, how would you feel about something with that name? Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream feels uh, anything at all. Você tem que dar um, dar, nos dar a opção quando a gente já viu essa cena mais atenção pra poder. Não sabem falar inglês, não tem inglês na veia. Eu, por exemplo, não tenho inglês na veia, eu tenho na artéria. O que eu tô fazendo na minha vida? Pelo amor de Deus, podia tá matando, podia tá roubando. Podia tá em outro país. Eu tô no Brasil gravando vídeos pro YouTube. Ei, cadê você, Barão? Me tira daqui! Nossa, que carinha só... Pelo amor de Deus! Uhul! Valora! Ê, quanto tempo! Nem foi ontem que, a gente, que eu tentei passar dessa noite, a última vez que a gente se viu, não, né? Ah! olhando pra câmera né, porque se ela piscar, quer dizer que não, tipo, parou de gravar. Quer dizer, parar de piscar, parou de There's something very important that I've learned how to do over time. You know what do you know is? what that is? How? How to, to pretend. pretend. Eu sei! Do you ever play make-believe? Sim! Pretend Por exemplo, eu tô fingindo que eu sou um youtuber, when you na vida. It's, it's very important. Ballora é, never é assim. learns. Claro. But I do. Se ela não... They think there is tá something wrong on the inside. Né? Only thing that matters Pô, vai vender sua arte na praça. How As indianas vão estar tá embaixo. Eu acho. se eu estiver com preguiça... Eita, cuzão! Eita, cuzão! Calma aí, travou. Travou o tá Eita, cuzão, acabei de notar travado. Ah! Pronto, pronto! Travou! Tipo, travou feio. Que, que houve? Ah! Ah. That way they can find you on the cameras. No! Now no. all you have to do is wait. I'd recommend that ah, you keep the spring locks wound up. Ah, your breathing ah, and your heartbeat are causing them to come loose. No, you don't want them to get too loose. Trust me. É mesmo, é? Tu morreu aqui. Não quero morrer aqui. Quer dizer, morreu uma, no Springtime. Ah, você entendeu. Você me entendeu. Você é fã de FNAF me entendeu. Ah, vamos esperar o bebê subir. Deixa ele subir. É só um bebê. É, aí dá apenas uma, tipo... A camisa não tá aqui, tem duas aqui. Travou! Ah, eu vou morrer porque travou, que triste. Ah. Ah, que... Ah, que bosta. Oh, que lixo. Oh, que lixo. Seus lixos. Eu vou morrer. Ah, dane-se. Eu odeio tanto esses bichos. Oh, pelo amor de Deus. Se fodeu. Olha aí, o bonequinho. Satanás. Satânico. Simplesmente satânico. Satânico, Tem alguma... Tipo... o problema é esses que ficam entrando na roupa. Você entendeu? O problema é que se você fizer movimentos bruscos, boiola. Eu só tô esperando subir essas aqui pra ver se... Isso, parabéns, parabéns, meu amigo. Meu amigo, você está indo muito bem. tipo, você vai morrer. Porque o jogo começou a travar, tipo... Você estava indo bem. Você vai tomar um jumpscare. Ah! Demônio! Satanás! É você, Satanás. É você, Satanás. Aí. Chispa! Chispa, demônio! Sai daqui, Satanás! Aí. Tá mó lagado isso aqui. Pelo amor de Deus. Será que tem algum deles? Não. Que faz? Cara, eu vou morrer. Ah, dane-se. Já disse, dane-se. O jogo não quer que eu passe. Eu não vou passar. Não vou discutir. Ah, putz, grila. Dane-se. Dane-se. Vou tentar mais uma vez. algo pra tocar, sei lá. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait recommend that you oh, keep the spring locks wound oh, up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Espera, ele subir mais um pouco daqui. E aí você vai morrer para parar. Eu espero que não dê copyright. Your voice Aí, tenho quase certeza que tá vindo um daqui não tá? Ah, foda-se. Not dumb, just wishing to be blinded by you and you. Ah, eu não sei cantar. Dane-se. Eu não servo pra isso. Não servo. Não sirvo pra nada. Aê. Sobe, bicho. Everything I ever know. for you. That way, if you find you on camera, all you have to do is wait. I recommend that you keep the spring locks wound up. Every day your heartbeat causes them to come loose. You don't want that to get loose, trust me. i open the face for you. That way they can find you on cameras. Now all you have to do is wait. I recommend that you keep the spring locks wound up. Every day your heartbeat causes them to come loose. You don't want that to get too loose, trust me. aleluia, eu passei de noite. Agora eu quero ver meu programa, deixa eu ver meu programa. Não, eu tenho que terminar de editar. As the moon rises, so also rises the tension between scorn lovers. Clara, it's not my baby. It's not my Juan, baby. you suck. Wait, was that a vampire joke? That was so lame, Clara. Like I haven't heard that a million times. Okay, well, how's this? I'm taking the car. The joke's on you. It's a rental. Call me for que well, the joke's on you. I set the thermostat to 90 before I left. Good. I like it warm. Good, because I also set the house on fire. How will it all end? The <coughs> passion, the tension, the intrigue. Tune in tomorrow for the exciting conclusion. E bom galera, esse é o vídeo hoje, se gostaram por favor clique em gostei, se não gostaram clique em não gostei, mas é importante que você avalie o vídeo e com 5 ou 10 likes eu solto a noite 5. Tchau!